السلام عليكم أصدقائي أخوان قبل لا نبلش بكل شيء أول ما تجيب نجيب هاي دبة الدهن وهذا الفلتر ومصب نجيب لك فت جدر تفرغ بيه الدهن وتفلون وهذه القارصة مالت الفلتر لقمة 17 وهذه اليدة مالتها وهذه الشفوف ماشي جيب ذن كلهن وقبل لا تبلش بكل شيء اول ما تجي هاي عندنا الانترا 2011 محرك 1600 خليجي تفتح الحار والبارد اي شغله كهربائيه ميكانيكيه لازم تفتح اثنيناتهم نجي هنا نفتح الحار نفصل راس الحار هذا من من البطارية وهذا السالب كذلك نفتحها مع الشباب تبعة عن الأقطاب بعدين ننزل جوا حتى نفتح الصرة اوكي شباب عندنا هاي الصرة ما تدهن هاي لقمة 17 تفتحها وعندنا هذا الفلتر هم يتبدل ماشي هسه راح افتحه وافرغ الدهن شوف الدهن شو منتهي اسود خليه كله ينزل نفتح الفلتر وبعدين هذا عندنا الفلتر ماشي شباب فتحه بالقارص شباب هذا الفلتر القديم اللي فتحناه انا ما مشتري جديد فعادي تفرغ الدهن القديم من عنده المحترق وتضيف له دهن جديد ثلاث ارباع ماشي ترجع شده كما كان ضبه قويه بيدك حتى ما يحتاج بهذا القارص مجرد ضبط قوي هيك بيدك كلش كافي اذا تريد بالقارصة شوية تضبه ماشي راح ارجع اشد هاي الصرة ما تدهن ما الصرة نضربه تفلون ونرجع نشد هذا ضربنا تفلون منه وده عندك خيط قطن بعد يكون أفضل عندنا هذا الدهن احنا نستخدم عشرين بخمسين ماشي وهذا المصاف نخليه هنا ندير هي بما ان المحرك 1600 ندير ثلاثة لتر اوكي هي ثلاثة لتر وربع ويا الفلتر بما ان الفلتر احنا خليناه له دهن فندير ثلاثة ونعتمد على هذه القطرة مع الشباب على القطرة لان الدك ده يطلع بالتصوير هذا ال F يعني full. ماشي وهذا ال L يعني لا يعني واطئ هذا واطئ وهذا full. نبقى نعتمد فقط على القطره هاي شباب درنا ثلاثة لتر تقريبا هاي الدبة شوف هذا الباقي هذا الباقي لتر لترين درت ثلاثة هسه خلينا نشوف القطرة شوف القطرة قد تقرأ هاي آه، شوف القطرة تقرأ لنا مضبوط مع الشباب تحياتي للجميع مع السلامة